Saluton al cio, jeni vo dia via dio. Ho dia mi esas en nova hotelo, kai en nova urbo. Citiu urbo nomijas Kaoseong, uh, kai ni jus venis citien para uh, tre rapida traino, se mi volus paroli pri grava afero. Do vis cias, che mia plano originale estus tio, che ni viagius citien, kai poste ni flugus al Thailando, kai tiam voyagus tie sed verŝajne vi samkiel mi sekvas la novaĵon pri la kronviruso, kaj gi nun vere commences disvastigi kai la edzino kai mi ne vere sentas til secura pri la viruso kai principe pri tio kio kazas en chinio juste nun do ni jusa chetis noven bileton kai ni intensas flugi heimen la anuan de februaro Eble vi pensas ke tio esas ium stulta, kai ni ne vere devas timi, estes sam kiel ciui aliai virusui en la pasintetso, kai eble vi esas tute prava pritio, tio, sed ni ne volas riski, honeste, char lau tio, kio ni aldis en Cinio, char ni havas ne familianoin, sed amicoin, kiui lojas en tiui urboi, a uh, Wuhano, kai tio plu, kai la situatio tie, ene de unu semaino, idis, gi idis kachen tute edis kachen ene de unu semaino la urbo estis tute normala kai tiam subite la registrado fermis la tutan urbon la stazi domo es fermita uh, la la chosseo es fermita chiu es devigita arveni al sie heimoi la malsanulei es plen plenai kai la oficiala novajo es tio ke es cercao 1300 um, afflictoi de citiu viruso tie, sed versaine gi esas multe pli alta. Lau la gepatroi de la amicino de mia edzino, uh, la situatio esas tiel malbona tie, che lo superbazaroi ec ne plu havas mangiagion kai homoi commences morti in la strato kai estas homoi uh, kai la malsanuleoi estas tiel plenai kai homoi estas mortantai en la corridoroi de la malsanuleoi kai citio estas novajo de amico do mi credas tion kai eble tre baldaŭ la registrado regos la tutan situacion kai chio idos bone sed Mikael Edzino simple ne plu volas riski ne plu volas uh, simple enmeti nin en chitun situacion to ni daudigos ni en voyajon chitie kai tui poste ni simple flugos heimen pero ni ne povzidi al Thailando, kiel originale sed tio esos tio mi supposos do se vi shattis chitun filmeton shattu gen disconigu gen abonu mi an kanalon se vi ancora ne abonis a ah, kai mi vidos vin tio in la veronta filmo kai se vi ne estos tie mi infectos vin per la coronavirus so pe <laughs> teruda terura ne graves gis